Welcome to Health and Beauty channel guys. So, magde-demo po tayo sa facial wash. Ito po yung evening care for set. So, ito po yung sabon. Nalinis ko na po yung aking mukha. So, ang susunod niyan is yung deep cleanser. So, deep cleanser yung lalagay po siya dito ng mga 1 to 3 minutes. And then, maalis po yung mga dry cells yan ng mga dead skin yan. So, kailangan i-massage lang siya ng small amount on face for 1 to 2 minutes. Cleanse and rinse off with tissue or tepid water. Yan, ikaringayin mo lang siya. Yan dito. Kung meron kayong mga dark spots dyan, maalis niya. Ang mahal-mahal pa naman ng magpaderma ngayon. So, ito po ay napakaganda guys. So, umpisa na natin. So, ito po yung evening care set, pwede po sa umaga, pwede po sa gabi. Kung naglaya po ng makeup, yun ang gagamitin mo ito. Deep cleanser. Tapos igano mo siya. Okay? So, ito po siya. Ito po ay 50 bucks plus tax. Canadian dollar. So, dito na po, total nalinis na po yung ating mukha. Nasabunan na po. Yan, mga best. So, ito na po yung toner. So, ilagay mo dito or dito is okay. Dalawang press lang. And then, ganyan mo siya. Yan, smoothly. Okay, makikita niyo po, ah, wala po tayong filter. Hindi po tayo naka-filter. Yan. Ang ganda-ganda po ng outcome niya guys ito. So, isi-share ko lang po sa inyo guys. Para kung gusto nyo, ilalagay po sa ilalagay po diyan sa description box yung website sa Atomy. So, okay na po ito. Yan. So, next yung absolute ampule. Ito. So, meron siyang press. I-press mo lang. And then, dito ko ilagay. Dalawa. Konti-konti lang guys pag gamitin. Yan. Pwede nyo lagay sa leeg din. Kung maglagay kayo ng mga ganito, pati sa leeg. Yan. Pataas po yung paglagay ha. Pataas. Paano yan? Pataas siya. Mahalin nyo po ang iyong mga mukha guys. Kasi lalo tayong gaganda pag maganda yung ating mukha. Diba? Close na yan, number two. So, ang pangatlo is yung serum. Serum. So, dalawang patak. So, ang paglagay, gamitin lang to. Yan, ang ganda. Lalo sa mga beauty dyan, mga best. Pwede rin to sa panglalaki. Hindi lang po to sa pangbabae. O diba gumaganda na? Yan. Yan. Yan. So, tapos na yun. So, next is lotion. Kasi nilagyan po natin siya ng toner. So, kailangan meron siyang serum. Meron siyang ampoule. Now, ito ay lotion. Lotion po to. Okay? So, dalawang ano lang. One, two. So, ganito din. Para equal, lagyan mo siya ganito. Yan, diba? Nakikita niyo po yung mga Korean ladies. Ang gaganda po ng mga face. Oh, ganun din ang outcome nito. More than a week pa lang ako gumagamit. Tapos ang ganda-ganda na. Kaya gusto ko pong i-share. Tandaan ha, hindi po ito naka-filter. So kung nag-filter ka pa, pa, lalag, lalog na ganda na. Okay, yan na po. Sa liig. Okay, next. Meron tayong eye complex dito sa, sa mata lang. So, dito lang sa dito, saka doon. Saka dito. Okay, oh, somebody's calling me mga customers ko yan. Mamaya na yan. Okay, so susunod po is yung ating uh, nutrition cream. Yung cream. Yan. Okay, cream. Cream. Cream. Okay, tandaan ha, nutrition cream for the whole face and for the neck. Okay. So, ito yung number 4. Okay? Ito yung... Sana ba? Ito yung skincare set. Ito, number 4 yan? Sorry. So, kung gusto nyo ilagay yung peel mask, peel off mask, ito number 5 from the evening care set. Kung sa gabi. Dahil ako'y papasok, so mamayang gabi ko na ito ilalagay. Ito po yung mask. Okay? So, susunod na is talaga naman ang aking customer ang tawag sa akin grabe oy. Mamaya na. Okay, wait. Yan, gumaganda na. Ito, ito yung ano, sorry, hindi ko nasabi sa inyo, yung sunscreen. You need to put a sunscreen. Pag kayo po ay gumamit nito ha, tandaan. Yan ang ating baby face. Wow! Uli po is yung foundation. So, ito po yung ating foundation. Yung customer ko, tinatawagan na ako. Kasi bubibili daw siya ng ganito. May order siya nito eh. So, ito na po yung foundation ng Atomy. Comment lang guys sa baba kung gusto nyo i-avail ito. Yan. Yan. Tapos kung gusto mong gumanda, maglagay ka pa ng Lashes. Yan, okay na. Lipstick. Eyebrow. Okay, guys. Ayan po ang ating tutorial kung paano po gumamit ng Atomy Facial. Bali, dito po ay 365 spa. Di ba? Oh, ito na pa yung outcome. Lagay mo doon. Lagay mo doon. Lagay mo doon. Yan. Try nyo po, maganda. Pambahay, pang-opisina. Yan, pang trabaho. So, ito na po ang ating demonstration. Tapos na po. So, Sundan nyo lang po yung sunod-sunod para hindi po kayo uh, magkaroon ng allergy. Yung mga iba gumagamit ng ganito kasi hindi po sinusunod kung paano gawin, paano gamitin. Kaya nagkakaroon po sila ng allergy. So, thank you so much guys for watching Health and Beauty channel. Thank you for watching and don't forget to subscribe down below. Comments where you from and see you next time. Yan.